Заработать в интернете с полного нуля – это реально. Скачивай бесплатную книгу по ссылке в описании и учись зарабатывать прямо сегодня. Без Форекса, без инвестиций, без MLM и без прочей ерунды. Только реальные рабочие способы, с которыми можно начать зарабатывать прямо сейчас и с полного нуля. Книга есть по ссылке в описании под этим видео. Ну что ж, друзья, мы сейчас на сайте hashing24.com и мы продолжаем эксперимент, мы продолжаем а, вкладывать мои 10 долларов в разные места, в разные места. И, соответственно, можем посмотреть, сколько на каких мощностях мы получим. Вот мне хотелось бы здесь, знаешь, что получить? Мне хотелось бы понять, вот 10 долларов, да? Вот 10 долларов, если я... А, ну видишь, он 19 долларов он считает. А если мы там сделаем цену минус 100%, вот что будет? То есть вот сколько? Ну, сложно. Может быть, я не могу понять. Ну, ладно, в общем, я согласен я почитал про этот сайт, вроде бы нормальный сайт, а, облачный майнинг. Давайте нажимаем регистрация. Быстренько, быстренько шпилим сюда, боже мой, я не знаю, что это за email, кстати. А, я вот такой всегда ввожу. А, повторюсь, да, пока ввожу данные, я инвестирую в разные проекты 10 долларов. Я не считаю, что это большая сумма, для меня это, честно говоря, вообще не принципиальная сумма, то есть проиграл так проиграл. Можно сказать, можно сказать, что я делаю это в качестве эксперимента, действительно. Я глубоко убежден, что такие маленькие деньги, сколько бы, а, насколько хорошо бы не выстрелил сервис, каким он бы не был хорошим, платящим и так далее, и так далее – а, минимальная длина пароля 8 символов. Ага, я понял. А, каким бы хорошим ни был сервис, я глубоко убежден, что ну, много денег не вывести. Да? Когда ты вкладываешь 10 долларов, ну вообще странно что-то ожидать. Вроде бы правильно я ввел тел пароль, ну, тем не ну, менее давайте ну, посмотрим, давайте поэкспериментируем. Возможно, я вложу 19, большие суммы. Ну, Мы взгляд, с вами договорились инвестировать 10 долларов. Мне не принципиально сейчас, а, что вообще, как и что покупать, да, но, к сожалению, я не вижу здесь меньших пакетов. То есть, видимо, Видимо, минимальная инвестиция все-таки, а, может быть, 50 здесь нужно выставить. Я не знаю, то есть я хотел бы инвестировать 10, потому что мы договорились инвестировать 10. Для меня не является проблемой, конечно, инвестировать больше. Но ну вот я, к сожалению, не вижу здесь, как можно... М-м. Ну, не вижу. Не пере... пересчитай. Оформление нового демо-счета. Тра-та-та-та-та-та-та. Количество хостов 1. Да. Ну давайте один, хорошо, то есть какой-то тестовый. Вот как это сделать? Что такое? Что такое? Как нажать? Вот, ну, я просто показываю, как есть, да, мне тяжело понять. Тяжело понять майнинг демо, да, то есть он предлагает, если у меня мало денег, что ли, он мне предлагает демо, то есть посмотреть. Я не хочу демо, я хочу инвестировать. Я хочу инвестировать маленькую сумму, но все-таки инвестировать. Ну, он предлагает 19 долларов. Давайте мы не будем долго ломаться. Это небольшая сумма, это в районе 1000 рублей, но это смешно на самом деле. Давайте, да, простите, что мне придется, нет у меня, к сожалению, промокода, нет у меня промокода, да. Ну что ж, берем мы 19 долларов, оплачивать мы будем банковской картой Visa, долларовой, да, комиссия 3%, обратите внимание, а при оплате биткоинами комиссии нет. Вот, при оплате биткоинами комиссии нет. Ну, хорошо, пусть будет карты, карты мне все-таки поудобнее. Вот, хорошо, ввожу номер карты. Ну, что хотелось уточнить. Во-первых, вышло почти 20,5 долларов, то есть по текущему курсу чуть-чуть больше 1000 рублей, чтобы инвестировать 19,95. И, соответственно, у нас средства сейчас будут зачислены на баланс. Появилась вот такая вот штука, да? Опять купить нужно, что ли, нажать? Вот да, действительно, вот мне, например, тяжело разобраться в этом кабинете. Может быть, у кого-то из вас э, лучше это получается. Ну, написано депозит выполнен. Окей. Значит, подтверждение ушло. История баланса, да? Сложно как-то выглядит. Но ну, вот, видимо, покупка баланса у меня все-таки произошла, да? Контракты. Дата старта 13 июня, то есть с завтрашнего дня начинается у меня майнинг, да, и, соответственно, мой контракт начинает работать. Ну что ж, для меня это все на самом деле, знаете, ребят, такая игра, потому что сумма денег для меня небольшая, мне не принципиально там 10, 20, 30 долларов. А, давайте попробуем, давайте попробуем, давайте через несколько дней я вам покажу, как у меня начало здесь вообще работать, начало ли вообще, и, соответственно, что я получаю, как это все происходит. Будет интересно. Повторюсь, что наблюдать за процессом можно, чтобы не потеряться, да, будет отдельный плейлист по этому проекту, будет страничка в моем блоге по ссылке в описании, ну и будет, соответственно, ВКонтакте тоже информация, так что смотрите, я думаю, что будет интересно. Начни зарабатывать в интернете уже сегодня. Не знаешь, какое направление лучше выбрать? Приходи в онлайн-школу по заработку в интернете Алазавр. Тебя ждут разные направления, начиная от создания и продвижения канала на YouTube, заканчивая продвижением своего сайта, стримами и так далее. Ссылка есть в описании. Присоединяйся.